Я постараюсь сделать невозможное, а именно угадать то, что произойдет буквально через одну минуту. А, для этого мне понадобится приложение на моем телефоне. Покажу. Это Doodle. Это рисовалка, кто не знает. Можно удалить. Здесь я нарисую свое предсказание, но, соответственно, так, чтобы никто его не видел. Хорошо? подойдет. Пожалуйста, подойди поближе и подтяни колоду в любом, в любом месте. Итак, смотри, ты поставил колоду где захотел, верно? И ты разделил ее именно на короле кресте. Это да. могла быть любая карта в колоде, так? Но именно это я и написал.